L'STEM Woman Congress sorgeix al veure les diferents iniciatives que s'estaven creant a nivell d'empreses, institucions, sobre l'impuls de la dona en els sectors STEM, ja sigui a través de les escoles, les universitats i sobretot després amb la força laboral, és a dir, dintre de les posicions de poder, dintre dels quadres executius de les empreses i de les institucions. De cara a l'any que ve, el que volem acordar és un quadre de comandament, igual que hem fet amb les vocacions, per les Power Positions, és a dir, volem analitzar les dones dintre de les empreses dels sectors externs i saber on estan, quins són els reptes que han d'afrontar i quina és la situació actual. Les oportunitats són claríssimes, és que és un mercat amb un gran creixement, un mercat que ocuparà doncs, moltes persones a, a Catalunya, a Espanya, a Europa i a tot el món, un mercat que és molt interessant i, i, i motivant, no? perquè és un mercat en moviment, un, un, el sector tecnològic i digital doncs, està en canvi constant, per tant és molt atractiu. No? I com a amenaces doncs, és, eh, que és un sector molt masculí i costa molt doncs, a, i, i, i, començar a treballar en aquest sector si ets dona perquè està com impregnat d'una manera de fer molt masculina. Des de l'Institut Català de les Dones recolzem iniciatives i espais de trobada i reflexió com el d'avui perquè creiem que justament ens ajuden a posar el focus en aquelles eh, limitacions, discriminacions, desigualtats de les dones en espais masculinitzats com pugui ser els de les STEM i per tant ens ajuden a, a establir doncs, aquestes sinergies, a apoderar les dones, generar referents i, i creiem doncs, precisament que ens ajuden a posar el focus en allò que podem fer per millorar i per garantir la presència de les dones en aquests espais i també en els espais de direcció. En la pàgina web de l'estemwoman.eu podeu trobar diferents formularis en els quals vosaltres podeu aportar les vostres, les vostres iniciatives, un directori de dones que també us podeu apuntar si sou dones STEM i, a més a més, també totes les dades que avui s'han presentat en aquest congrés.